caawa ka horeysa intee ka bilaabaa marka hore garoonka banaankiisa soo aalamiitay ciyaarta markay bilaabato hore gool ha ka dhalinin ciyaarta inaa cabaar haysato oo ku raaxaysato isku day soddon daqiiqa kadib anaaba iga dhali ku dhahaye